урандын уланма реакциясынын бөлүнүшүн карайлы экранда урандын ядросу нейтрон учуп келүүдө уран нейтронду жутуп алды эки осколкага бөлүнүп дагы эки нейтрон пайда болду алар кийинки ядро менен жутулду кайрадан бөлүнүп беш нейтрон пайда болду алар кайра төрт ядро менен жутулуп кайра нейтрондорду пайда кылды дал ушундай схемада уланма реакция болот